قصيدة شلال الحنين للشاعرة دكتورة أمل العربي أسأله عن الهوى كيف يسبه أسأله عن الهوى كيف يسبه وأين ينبع شلال الحنين على نهر الغياب أسأله عن الهوى كيف يسبه وأين ينبع شلال الحنين على نهر الغياب ولم صار ولما صار البحر يملأه مليء بطيارات وأمواج من العتاب ولما صار البحر مليء بطيارات وأمواج من العتاب واسألوا عن رياحه واسألوا عن رياح النوى ما تقلع بأشرعة تحمل معها أمطار الألام فوق سحب الفراق واسألوا عن رياح النوى متى تقلع بأشرعة تحمل معها أمطار الألام فوق سحب الفراق وانشدوا عن الصبوة وانشدوا عن الصبوة متى بدأت تشتعل جمرة اللهفة في أمطار الهواء وأنشدوا عن الصبوة متى بدأت تشتعل جمرة اللهفة في أوطار الهواء ومتى تسكن ومتى تسكن أعصار الدمعة في أحد أحداق الوجع ومتى تسكن أعصار الدمعة في أحداق الوجع بالله أخبرني بالله أخبرني متى يكون اللقاء في ساحة الحب على عقود الوفاء بالله أخبرني متى يكون اللقاء في ساحة الحب على عقود الوفاء آه يا من تقيم على طلة القمر آه يا من تقيم على طلة القمر وفي وهج الشمس أفصح وبوح أفصح وبوح وتختفي الصفر الصبابة في أعماق الصمت فالحب لحن يعزف أجمل الآلات تطرب معه دائما الوجدان آه يا من تقيم على طريق القمر وفي وهب الشمس افسح وبوحه بالجوى افسح وبوحه بالجوى وتختفي الصبابة في أعماق الصمت فالحب لحن فالحب لحن يعزف أجمل آلات تطرب دائما الوجدان مع تحيات دكتورة أمل العرب